Astăzi este despre a eticheta. În DEX este a pune o etichetă. Eu uh, spun așa, noi oricum gândim în imagini uh, și avem foarte mare nevoie de asta, însă atunci când etichetăm o fotografie sau când etichetăm pe cineva care face ceva, cum sunt eu acum, că țin aceste, aceste flori pe piept, cum mai putea eticheta? Poate zice, băi, a nebunit Silviana sau uh, a primit un buchet de flori și e foarte fericită. Uh, ei bine, astăzi, într-adevăr, ă, îi mulțumesc celui care mi le-a adus, florile, însă sufletul meu nu poate să mi le eticheteze această imagine pe care o vezi tu acum. În sufletul meu sunt puțin tristă pentru că am întâlnit o fată astăzi de 18 ani cu care a trebuit să mă joc actorie, așa a fost conjunctura și căruia, ă, căreia îi murise mama și era foarte tristă. Și am uh, fost așa și eu cu ea tristă. I s-a întâmplat mai de mult, dar uh, astăzi și-a readus aminte și a plâns puțin și vezi, sufletul nu se poate eticheta. Dacă, de exemplu, vedem, uh, nu știu, un măr căzut pe jos și un om tocmai uh, se apreacă după el, poate avem impresia că este cerșetor și vrea să-l mănânce. Dar poate îl ia și îl dă altcuiva. Aceste imagini pe care noi le etichetăm și simțim nevoia și oricum asta face creierul nostru, nu sunt întotdeauna în legătură cu ceea ce e în spatele acelei imagini etichetate de noi. Uh, te rog să-mi scrii și mie un verb, să mi-l lași în coment și să să-l uh, auzi de la mine improvizat data viitoare. Ciao!